Александр Григорьевич, э, добрый день. Я вчера был на границе у вас э, в Брестской области, на границе с Украиной, и мы там, нас, нам там показывали э, укрепления с украинской стороны, мы там потом пообщались с местным населением. А с украинцами пообщались? Не удалось. А могли бы? Хотел, Надо было хотел спросить, эм, среди местного населения у меня сложилось впечатление, что тревожно буквально всем. А что вы можете говорить а, вашим землякам, этим людям, а, которые боятся, что их сыновья будут отправлены на территорию Украины, чтобы участвовать в военных действиях? Да, там тревожно. И тревожно прежде всего не потому, что их сыновья туда будут направлены. Особенно появилась эта тревога после того, как ракета упала на ту территорию, где вы были, практически недалеко от этого места. Поэтому у них, даже обычные люди, у них тревога увеличилась. Но если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Поэтому основа тревоги в этом, а не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой белорус здравомыслящий понимает, что я этого не сделаю. Еще и потому, что у меня у самого э, трое сыновей, которые вынуждены, и я в том числе, как человек военный, вынуждены будем куда-то по своим маршрутам двигаться, куда-то идти. Это если уже в личном отношении. Поэтому я прекрасно понимаю их и не собираюсь поэтому посылать туда их детей, своих э, людей, своих солдат. Но самое главное не в этом. Я же вам сказал, что там, на Западе, назвал людей, э, спят и видят такой сценарий. Они хотят, чтобы мы пошли туда. И не только туда, желательно и в Польшу, и в Литву, и в Латвию. Это было бы то, что они хотят. Но мы пойдем только в одном случае. Пока другого я не вижу. Поэтому эти люди могут быть спокойны. Но все равно они будут в тревоге. У вас есть дети? Нет еще. Вот когда будут свои дети, вы меня тогда поймете. И тех людей поймете. Как бы я вас не убеждал в этом, если есть хоть малейшая вероятность и опасность, вы все равно будете тревожиться. Поэтому и наши люди в этой тревоге. Ну, они соглашаются со мной и верят в то, что я поступлю так, как вам говорю. У меня важнейшая задача. Я должен обеспечить безопасность страны, прежде всего на Западе. И в первые дни военной операции я об этом сказал. Вы видите, как ведет себя Польша, как ведет себя Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют, перенося ответственность на Беларусь, на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, значит, нет экономики. И вот постепенно, постепенно они эти провокации устраивают. Они просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Вот сейчас мы думаем о, о том, приняли решение, как на это ответить. Ответим мягко сначала. Не поймут, усилим. У нас тоже достаточно для этого рычагов. Но это все равно, ведь это эскалация. Но мы же не инициируем это, мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно отвечаем. Если дойдет до того, что придется принимать асимметричные меры, ну примем их. А, они на столе, это ж секрета большого нет, и они это прекрасно понимают. Но мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, дружить с поляками, с литовцами, как это было всегда – мы даже закрыли глаза на то, что они карты в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве от моря до моря, от моря до моря, от Балтики до э, Черного моря. Ни украинцы, ни мы, ни Венгрия и другие с этим не согласны. И никогда не согласимся. И Россия с этим не согласна. Поэтому мы вместе. То есть вот куча-куча проблем, которые надо решать. Но мы их будем решать спокойно. Мы никакого подарка им не преподнесем в плане нашей агрессии э, с нашей территории на территорию Украины или Польши. Они этого не дождутся. Но мы укрепляемся в этом направлении. А что делать? Вот для того, чтобы э, матери и мирное население, с которым вы беседовали в Брестской области, чтобы они особо не переживали, вот это для них. Спасибо вам за этот вопрос. Если можно, я вернусь к границам Беларуси западным и нашим союзного государства западным рубежам. Мы, как и белорусские коллеги, моя тезка, работаем там почти каждую неделю. Огромное спасибо вам и пограничному э, вашему ведомству за максимальную открытость. Никогда ни одного отказа, и все сделано для того, чтобы было максимально прозрачно. Чего не скажешь о той стороне. Вы уже сегодня упомянули о закрытии Польши КПП, о закрытии Литвой э, э, переезда и сказали, что будет ответ, будет ответ симметричный, мягкий, но не сказали какой. Можно ли узнать какой? Можно, только вы это узнаете в свое время, я думаю, вот в ближайшие, э, в ближайшие дни. Я только что вот перед приходом к вам утром утвердил эти предложения Министерства иностранных дел и правительства. Они рассмотрены. Это будут такие мягкие ответы. Знаете, почему мягкие? Потому что, ну вот закрыли они эти погранпереходы. Нам от этого ни жарко, ни холодно они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Но ну, мы под санкциями, мы же все равно в Европу не едем. Ну ну закрыли, закрыли. Э, наши люди едут туда по минимуму. А если мы запретим, ну, к примеру, полякам, водителям, переезжать границу к нам, которые зарабатывают на этом тысячи э, автомобилей, фур э, к нам приезжают. Вот если мы закроем. Вы же понимаете, чего они закрыли? мы объявили без виз. Приезжайте, пожалуйста. Это сделано искренне, без всякой политики. Политика только в том, ну, честно сказать, чуть-чуть. Но если здесь диктатура, страшилки и прочее, ну пусть люди приедут, посмотрят. И это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят, как же так? Какая диктатура? Мы там свободно, подешевле можем купить, заправить автомобиль, топливо и прочее, прочее, прочее. Это плохо повлияло на обстановку внутри. Это поперек горла. Нацменам этим Польши и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблему для кого? Для белорусов нет, для своих людей. Но, коль они это публично делают, мы вынуждены отвечать публично. Вот я вам назвал а, а, а, один из вопросов. Вот если мы закроем въезд сюда польским грузовикам, им и так непросто, те, которые на Россию и Беларусь работали, зарабатывали же деньги, сейчас вообще не заработают. Кому лучше сделали? Ну и ряд других э, таких мягких вопросов, мягких. Почему мягко? Потому что нам не жарко, не холодно от этого закрытия. Если бы это ударило по нашей экономике, мы бы жестче отвечали. А так такой мягкий будет ответ. Но если эскалация в этом направлении продолжится, мы жестче ответим.